हेलो दोस्तों मेरा नाम है सैफ अली आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और डेली न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है तो चलिए मैं आज फिर लेकर आया हूँ कुछ नई इंटरेस्टिंग और चटपटी सी न्यूज तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए तो यार चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर पहली जो न्यूज़ है आपको मोटोरोला की तरफ से है जी हाँ दोस्तों लिनोवो की कंपनी मोटोरोला ने निकाला है नया स्मार्टफोन मोटोरोला वन पावर इसके अंदर में होने वाला है एंड्रॉइड वन तो यहाँ पर जो है ना यार रेंडरिंग इमेज तो काफी दिनों से आ रही थी लेकिन आज जो है लीक इमेज आ चुकी है ओरिजिनल लाइव इमेज जो है मोटोरोला की आ चुकी है यहाँ पर कमाल का क्लासिक डिजाइन देखने को मिल रहा है मोटोरोला वन पावर में जो की आईफोन एक्स की कॉपी दिखाई दे रही है वैसे तो इसमें ना कमाल का यार वाइड डिस्प्ले दिया गया है लाइट चेनिंग भी देख सकते हो कि आप बॉटम में उसके अगर बहुत ही कमाल का यार बॉडी लुक और इसकी जो बॉडी है बहुत ही मस्त है देखते हैं रिलीज़ होने के बाद में ये कितना कमाल का स्मार्टफोन हो पाता है यहाँ पर अगला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है गूगल लेंस की तरफ से यार गूगल लेंस ने ना अपना लेंस लॉन्च कर दिया है लेकिन ये सभी मोबाइल के लिए नहीं मिलने वाला ये सिर्फ आ रहा है सोनी एक्सपीरिया एक्जेड टू के अंदर में तो यार वो कि गूगल लेंस होता क्या है मैं बता दूँ आपको कि तो जो लोग ये नहीं जानते कि गूगल लेंस होता क्या है एक्चुअल में तो गूगल लेंस एक कैमरा सॉफ्टवेयर है जो कि कैमरा को सपोर्ट करता है जैसे कि अदर सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे टेक्स्ट स्कैनर होता है ओ स्कैनर होता है उसी तरह में गूगल लेंस है इसमें आपको मिलेगा स्मार्ट टेक्स्ट रीडर और स्मार्ट टेक्स्ट जो भी ऑप्शन है इसके अंदर में मिल जाएगा और इसी के साथ में आपको मिलेगा रियल टाइम लुकअप यहाँ पर यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने की बात कर रहा है गूगल लेकिन ये तो पता नहीं यार अभी तो सिर्फ आया है Sony XP X Z two के अंदर में तो जिन लोगों के पास भी सोनी एक्सपीरिया एक्स टू है तो जाकर नीचे कमेंट कर दीजिए कैसा है ये सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करके देखिए यानी कितना आपको हेल्पफुल हो रहा है इसी के साथ में अगला अपडेट जो है मैं बता दू आपको की वो निकल के आ रहा है एयरटेल की तरफ से जी हाँ दोस्तों एयरटेल ने सारे बिल जो है एक ही के अंदर डाल दिए है यानी अब एक ही साथ सारे बिल आपको पे करने पड़ेंगे यानी ऑल इन वन रूफ ऐसा कुछ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है और इसका फायदा ये होने वाला है कि आपको 10% परसेंट का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे कि आप बिल पे करते थे लैंडलाइन के बिल पे करते थे आपका पोस्टपेड पेड है तो फ़ोन के या फिर डी का बिल आप पे करते थे तो उसका सारों का बिल जो है एक साथ आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पर काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है ये अब देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा राइवल जो है एयरटेल का जियो बताया जा रहा है तो इसी के मतलब कॉम्पिटिशन में यार ये चीज़ लॉन्च किया है तो पता नहीं यार क्या होने वाला है अभी अगला जो अपडेट मैं बता दूँ आपको क्रोम की तरफ से है जी हाँ गूगल क्रोम की तरफ से है बट यहाँ पर जो है वेब ब्राउज़र या उसके कुछ क्रोम कास्ट की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐप के बारे में क्रोम 67 के बारे में तो यार क्रोम 67 जो है एंड्रॉयड ऐप है और जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है डेवलपर के लिए इसमें कहा जा रहा है कि ए लिस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल की गई है अप्लीकेशन पैकेज इंटरफेस काफ़ी कमाल के दिए गए हैं वी आर मोड अनेबल किया गया है और हॉरिजेंटल स्विच ऑप्शन भी अनेबल कर दिया गया है इसके अंदर में तो ये यार काफ़ी मतलब हद तक डेवलपर के लिए काम का दिख रहा है तो यार कमाल का फीचर होने वाला है अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो जा कर के अपने डेवलपर क्रोम डेवलपर को अपडेट कर दीजिए तो यहाँ पर आपको वी के लिए कमाल फीचर्स मिलने वाले हैं तो यार अब आज के लिए बस इतना ही तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में ऐसे ही रोज़ाना डेली अपडेट के लिए और थैंक यू मेरे वीडियो का एंड तक देखने के लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट तो आप कर ही लोगे और थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए बाय